Allo, Ameria. Ameria, allo. Io so che io ad un Abraham. Ah, e cosa volete? Con la scompia a casada di Pasquale Paoli. Ma cosa dici? Io ce la di Pasquale, mi candetu. Paoli di francese. Allo, ta! Allo Ameria. Conosci tu muoio di un spermatozoide? Mm, no la prossima volta piuttosto che Angola mozzichettilu oh, <laughs> Aloboto Allo Ameria Hai scritto una poesia per USB Ah, ah, va scorto Non so come è nato per te a memoria Non so come è nato per te a megliola Non so come è nato per goda mia vita Sono nato per soffre Per soffre, bascia, per soffre Aïe. Per souffle. Torna. Allo Ameria. Sono andato al ristorante e mi sono piato un fiadone. Ah, era buono un fiadone. Ah, ah buono. C'era la cupone, l'ambrucciata, un fiadone per i turisti. Con citro o limone? Con limone. Un di noi per i turisti. Allo Ameria. Free eggs, free eggs. Venite in di vibrarci. Ah, io cosa avete? Oh. Eh e beh, dopo amore a tutti, ma, ah. ma non bene. Di, poi quanto tempo siete mica lavato? Eh, un mese.